بسم الله الرحمن الرحيم Riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga? Mereka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, setiap orang yang lemah lagi dilemahkan. Selalu dianggap remeh. Yang seandainya ia bersumpah di hadapan Allah, niscaya Allah akan mendengarkan sumpahnya. Kemudian beliau bertanya, maukah aku kabarkan kepada kalian ahli neraka? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, setiap orang yang bengis, kasar, lagi sombong. Ini sifat umumnya. Jadi kalau ada orang subhanallah malah lemah, suka ke masjid, dianggap remeh karena fisiknya dianggap kecil dan dan mungkin ekonominya rendah. Justru itu ahli surga. Gitu. Karena dia luar biasa taat dan orang akhirnya menganggap remeh dia. Dia pun akhirnya merasa merendah dengan keadaannya. Ini umumnya akan menyelamatkan dia. Gitu kan? Kalau penghuni neraka naudzubillah jelas bengis, kasar, tatapan matanya tajam, lisannya kasar, tangannya selalu kasar, kakinya kasar, ini semuanya ya, ahli neraka. Kasar, bengis dan juga sombong. Nah, ini semua sifat umumnya penghuni neraka.